Thank you. شيخنا الحماد والعشات دار الملك كرعن الخران Never to agree. मंदिर है علوش كان Mm-hmm. Blagu, see tym siadł. Thank you. اللي تعدى تعددنا نردات ملح وعرب سوفني صدق صدق وقويت وعضك على يسار ويمين وانت اللي لا مدري نجاتك بينك منهم في بالحوضين عافه والله من يا ولي جدين انت اللي غلك وانت الغلك يا ولد عساد اشهد بالله تشهد بالثقلين الشيء راكبك عرفي في النفات والزعامة وحمار العين لو كذا كان الدنات نعرف للخاس منين العرب الغليظ الثمين انا اخترت لكم قني ومبين شكرك الثمين مسنون فيك لا عني واتقت لا الحين ولا نعلم بيدني الشعار الهم اللي تكون انت اسمعه Well, يحسن العقوبة بعد الطل ومهاون وهاي دار مرقوبة معك وحدك معك محمد سالم العدوي سلطان مالك